Hello Dan Assalamualaikum Dan hari ni kita akan main One Night at Shrek Hotel Game ni rasanya pelik <laughs> Tapi Aku akan main juga Sebab dia tag horror okay? ha, Tak ada tanpa buang masa Kita terus start je Kita jump in je Dan aku rasa game ni pendek pun ha, So okay untuk, Boleh lah untuk kudak-kudak malam ni kan okay? So mari kita tengok After very long journey You decided to have a rest At the Shrek Hotel For one night So <laughs> ada Shrek Hotel eh? Macam mana boleh wujud Shrek Hotel ni Aku tak tahu Oh Assalamualaikum uh, Encik Shrek Boleh saya masuk ke dalam hotel ini Hello there Welcome to Shrek Hotel How can I help you <laughs> How can I help you Can I get a room for one night please Sure We have an empty room on the second floor Okay second floor Right second floor So kanan lebih afdal Shrek Jangan macam-macam Shrek Okay second floor Second floor Sekejap kenapa Shrek Shrek Okay Right second floor eh Nampak macam cantik tempat ni Walaupun dia macam buruk-buruk sikit Tapi bersih lah Apa-apa dia bersih Wallpaper pun nampak Kemas Okay second floor bilik mana ni tak ada nombor pun Ya aku bilik mana aku boleh sprint tak? Boleh sprint Okay ini ke bilik aku? I need to go to toilet before sleep Allah Aduh sakit perut Okay Ni ke toiletnya? Bukan Ini apa benda ruang kosong ni Encik Shrek? Di manakah toilet tersebut? Toilet Eh bukan selalu toilet kat dalam bilik ke? Ya. Bukan. Okay so maybe kat sini dia dia hotel budget. Jadi toiletnya maybe di bawah ataupun di sebelah kiri. Encik Shrek Alright sure Toilet Toilet Eh mana toilet Toilet Ah excuse me Where is the toilet The toilet in the door On the left side Oh dia kena buka Tanya Shrek dulu Baru dia buka Okay toilet Asal tak boleh tutup pintu Okay Woi toilet dia simple betul eh Toilet the sim Ah Lega betul Shrek Okay so toilet dah settle <gasps> Shrek dah hilang ini aku risau ni pergi hotel Shrek ni. Ini aku risau. Okay guys. Pakai tali pinggang keledah. Kenapa hotel Shrek ni? Oh! Dia mengintai. Show Shrek tadi aku nampak kat sini. Dia mengintai siap. okay so aku tidur je lah kot ah, um, you slept for 4 hours but you suddenly woke up because you hear a weird sound bunyi apa tu bunyi dinosaur gila Encik Shrek Encik Shrek Okay I think I should go back to sleep Sudah Jangan macam-macam. Ah! What the heck? So itulah dia satu malam di Hotel Shrek. Game yang pelik ada jump scare juga walaupun cheap jump scare setiap aku terkejut juga bunyi dia ya Allah rosak telinga aku. So itulah dia untuk video kita kali ni. Kalau korang suka dengan video ni macam biasalah. Korang like hilang dah game ni dah tutup dah korang komen, korang share. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk tahu bila aku upload video. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan hati-hati. Shrek mungkin ada kat sebelah korang. <laughs> Bye-bye.